Vallahi jigidaş güzeldi kay kaydani Viş seferda dünya dilay el kaydani Vallahi jigidaş masadi baha insan Şirin kafar şirin ziyar kan